Це робоче місце пані Романи. Вона сюди приходить більше року. Шукати місця, де можна бути корисною для збройних сил України. Жінка почала одразу після повномасштабного вторгнення. Поки знайшла цей хаб від лютого 2022 року. Минуло два місяці. Говорить пані Романа. Приходжу для того, щоб допомогти нашим. Нашим хлопцям і і нашій країні перемогти. Оце саме основний, основна моя ціль допомога. Чим можу, тим допомагаю. Пані Романа збирала пластикові кришки для подальшої їх переробки на протези, принесла всі свої запаси свічок та збирала їх по можливості серед знайомих. Це для переплавки на окопні свічки. Зараз у жінки є стала задача. Основна моя задача підготувати, щоб ви мали чим плести сіті різнокольорові полосочки нарізаю і з них плетуть сітки захисні. Пані Романа показує, як їй вдається виконувати свою роботу швидше. Шматок тканини беру, я її складаю стільки разів, скільки я можу ножницями її прорізати, тому що щоб скоріше було, щоб час не, не тратити даром. Ось бачите, чотири слоя. Так якби я в одну різала, то було б довше. А так я в чотири і ріжу рівненько. Наша пани Романа, так мы ее ласково называем, большой производительностью труда имеет, потому что складывает в несколько частей. Но это безумно сложно, потому что идет толщина в 4 слоя. Сколько я не говорила пане Романе, что делайте тоньше ткань, и вам легче будет резать. Но тогда же она говорит, я меньше успею сделать. Поэтому сложность ее не пугает, а главное, чтобы как можно быстрее и побольше нарезать. Да. Правильно, пані да, Романа? правильно. Пані Романа родом з Тернопільщини. На Миколаївщину жінка переїхала в 1962 році. Спочатку жінка працювала в школі викладачем біології, потім на заводі машпроєкт архіваріусом. Згодом пенсія. Зараз жінка живе одна, тому колектив, в якому зараз працює, для неї як сім'я, говорить жінка. Допомагає мені пережити ці тяжкі часи, тому що я одна зараз вдома залишилася. Мені важко вдома, а тут я просто оживаю. Говорить, у свої 83 роки на особливості своєї праці пані Романа уваги не звертає. От ножниці і оцей палець трошки. Ну, вже от я більше року працюю. Ні. Так, да, вже більше року, точно. То от тільки тепер я почала чути, що воно мені трошки повредило. А так нормально. Ну я за це не переживаю, тому що все наладиться. Лиш би перемога швидше. Олександр Гордієнко, Суспільне, Новини, Миколаїв.